За сайн байцгаана уу та бүхэнд. Энэ өдрийн эндийг хүргэе. За та бүхэнд SPS програм дээр олон сонголт суултыг хэрхэн боловсруулах тухай видеог төлөвлөх гэж байна. Ингээд анхаарлаа хандуул. За үүний тулд бүгдээрээ захим сургалтын хэрэгжилт гэсэн энэ судалгааны асуулгатай танилцъя. За энэ болохоор овг нэрээ хүмүүс бичээд за сайн тоогоор бичнэ. За тоогоор бичсэн хариулт бол scale буюу үргэлжсэн хэвсэгч болно. За дараа нь ингээд хүйс хийлгэх мэтчлэн сонголтуудыг сонгоно. За ингээд шууд дараагийнхаа слайд руу. За дараа нь болохоор сэхэм сургалттай холбоотой юм асуултууд байгаа. За бэрийн За интернетийг 7 хоног хэдэн цаг ашигладаг вэ? 7 хоногт хэдэн цаг зурагт үздэг вэ гэдэг тоогоор хайруулах асуултууд бол манай адилхан хэсгээр өгдөг байгаа. За дараагийнх нь хонц. За одоо энд болохоор бидний нэг олон сонголт асуулт байна. Та цэцэргийн хөвгтөд зориулсан тэл хичээлийг аль аль сувгуудыг ашиглан хөвгтдээ үзүүлсэн бэ гэсэн асуулт. За эцэг эхчүүд болохоор үзүүлсэн сувгуудаа чөлөөтэйгээр сонгож болно. Зарим хүмүүс хоёрыг сонгож болно. Зарим нь дөрөв За магадгүй зарим хүмүүс зөвхөн нэгийг сонгосон байж болно. За энийг бол бид нэр олон сонголтоос бол буюу олон сонголтуудаас олныг сонгодог ийм төрлийн асуулт байдаг. За энэ асуултыг A-space дээр хэрхэн босруулах тухай видеог та бүхэнд хүргэе. За үүний тул бүгдээрээ энэ Google Forms дээр хийсэн зүйлээ response гэдэг дарахаар энэ хүмүүсийн хариултууд ирсэн байгаа. За ингээд Excel-ийн icon дээр нь дарахаар Excel-ийнх нь өгөгдөл ингээд хүмүүсийн хариулсан хариултууд нь гарч ирнэ. За үүнийг бүгдээрээ татаж явж байгаад олон сонголт асуултыг хэрхэн SPS дээр анализ хийх тухай үзье. За ингээд download Microsoft Excel гэдэг татаж. За энэ доотын хөвдлөл татагдж байна. За ингээд өвдлөө. Нэй. За энэ аппликейти. За бүгдээрээ цаг хэмнэх үүднээс зөвхөн тухайн асуултаа үлдээгээд за хүүс нас За өмнө бид нэтгэл хийхгүй. За хөөс хаан амьдэрдэг тухай за үндсэн хэл. За энэ хэрэггүй асуултуудыг би тохонтой устгах чи хэрэгтэй асуулт аваад үлдээ. За би нөгөө хийж байгаа зүйл юм байна. За хэдэн удаа амжилсан бэ? Тэгчээ. За ингээд. За ийм дөрөв хэсэгчэд үлдээч. За нас. За нас гэдгийг үүдээ age гэд нэрлэе. За хүүс гэдгийг бол gender. За нас болон хүүс бол байжээ. За одоо бидний сонгох боловсруулах гэдэг хамгийн чухал асуулт маань бол энд C багын дээр байна. За энэ үрдэн гээ би output гэж нэрлэж. За тэгэхээр space дээр оруулахын тулд бид нэр хувьсгчийн нэрийг зөв өгөх хэрэгтэй. За хувьсгчийн нэрийг өгөхдөө та нар мэдчихэе. Англиар ч юм уу эсвэл э, латин гаглиндаа бичиж болно. За одоо бүгдрийн D багны урд талд ингээд хоосон багнуудыг оруулъя. За тэгэхээр бид нарт бол нэмэлт 3 баг нь хэрэгтэй. За би ингээд 3 ширхэг хоосон баг нь орууллаа. За энэ тэгээд өөр болно. За хамгийн ихний багны бүгдээрээ TV гээд телевиз гэсэн сонголт учраас TV. За дараагийнх нь бол YouTube дөрөвдгийг нь болохоор за Facebook. За ингээд мэдээллийн дөрөв сувг байна. За ингээд За одоо үүнийхээ дараа за За TV бас зөвлөө бас нэг баг нэмий. За тэгвэл контент TV. За ингээд энэ их дөрвөн ширхэг баг нөөссөн. За энэ багнуудаа бүгдийг ингээд тэгээл өргөж эхлээд. За тэгэхээр олон сонголт асуултанд дээр болохоор тухайн сонголтыг сонгосон тохиолдолд нэг сонгоогүй тохиолдолд тэгээл өргөдөг байна. За би ихтэй доош нь тэгээд өргөө доош нь ингээд фил хийгээд тухайн дөрвөн багнаа бүгдийг тэгээд өргөжтэй энд суулгаанд 36 оролцсон байна шээс доош нь 36 хүртэл. За одоо өөнийхөө дараа тухайн За нэгдүгээр хүн жишээ нь телевиз, YouTube хоёрыг сонгосон ба учраас энэ хоёр дээр нэг нэг. За дараагийнх нь зөвхөн TV байгаа учраас нэг. Телевиз нэг, телевиз нэг, телевиз нэг. За телевиз, YouTube нэг. За телевиз, YouTube сонгосон гэсэн үг тийм. Телевиз. Аа. Телевиз. Тэгвэл болчих. За тэгээд телевиз, YouTube 8 дахь юм болохоор Feeds, YouTube, Facebook гэсэн гурван сонголтыг сонгосон байна. За дараагийнх нь телевиз, YouTube. За энэ бол телевиз. За 31 дээр богом зөвхөн контент. Reads, Reads, YouTube, Facebook. За телевиз биш. YouTube Twitch Twitch Twitch За ингээд нөгөө дөрвөн баг дөрвөлийг ингээл тэгэхээр сонгосон сонгоо өгөөд дөрвөлчлээ. За одоо C баг нь бид тэр учраас C баг өсдөг. За ингээд бидний өгөгдөл ихэд болчлоо. За энэ бүгд нийц. За энэ эмхтэй эрэхтэй гэдэг би placeгээр өөрчилж байна. Place. За амигтэй бол нэг. За эрэгтэй болохоор хоёр хэмиг хатлаа. За хөөснаас. За ингээд тийм хөвөл маань болчлоо. За одоо бүгдээрээ эндээс space space программа нээгээд space руугаа оруулъя. За ингээд бүгд space руугаа Excel-ийн файлыг оруулъя. За өнөөдөр бол Excel-ийн файл чинь болохоор нэг та бүхэн санаараад авах хэрэгтэй. Ийм нэртэй. За ингээд space дээр н open command дээр за за минийх болохоор downloads гэсэн хавцдаг байсан учраас downloads за гот За энэ dispute excel гэх сонгоод энд гарч ичээ. Нэг сонгоод open. За тэгээ та бүхэн эндээс таны файл зүг буруу байгаа эсгийг шалгаад тэгээд окей таараа. За За ингээд бүгдээрээ оруулаад ирсэн. За энэ зөвхөн бүгд л байгаа. За variable би бүгд орж аваад за label-с нэхэд бүгд янзлие. За label дээр хүмүүст ойлгомжтой байдлаар бичнэ. За анаас who is за сургалтын өөртөө За дараагийн өдөр байдлс гэдэг нэрээр кодлог нь. За хүйс гэдэг дээр болохоор за нэгийг би эмгтэй гэж кодлсон учраас тий. За хоёрыг нь бол эрэгтэй. За нэг өдөр код авчи. За физ. За энд бол тип гэдэг нь сонгоё гадаггүй дараа нэг тийм үг гэдэг бас болов. Ингээд тийм үг. За ажил код компьютер компьютер paste хийчихье. За энд бол schedule учраас код хийхгүй. За дараа нь бүгдээр measure гэдэг юмсна. За нас бол scale, бус нь номинал. За хамгийн дор байгаа үр дүн гэдэг нь scale. За ингээд бүгдээр data view руу ороод харахаар за энд кодын код гэсэн байна. За энд нэг хүн насаа бичээг өгсөн гэсэн. За одоо бүгд ингэж олон сонголт асуултын анализ хийж үзье. За өнөөдөр analyze multiple response. За энэ командыг та бүхэн сайн хийж чараа. Олон сонголтыг анализ хийх ашиглах команд. За үүнийг бол нэгдүгээр алхам нь define variable sets гэдгийг сонгоно. За энэ бүгдийг тухайн хувьсгчийн хариулт бүрийг дөрүүлэн нь оруулна. За олон сонголт асуултан дээр та бүхний асуултан дээр 10 сонголт байсан бол 10 хувьсгч үснэ гэсэн үг. 7 сонголт байсан бол 7 хувьсгч үснэ. За тэгэхээр олон сонголт асуулт бол хариулт бүрийн тоогоор асуулт хувьсгч үүсдэг байна. Тэрийг анхаарах хэрэгтэй. За ингээд бүгдээрээ тоолох утгын counted value гэдэг дээр 1 гэдэг. За 1 буюу бүх сонгосон сонголтуудыг тоолгож байгаа. За нэрийн бүгдээрээ channel гэдэг нэрлэе. Channel. За ингээ add гэдэг нэрлэгдсэн учраас за ингээ бүгдээрээ доллартай үсгэж ингээ үсгэчлээ. За энэ доллартай үсгэжүүл эдгээр хариултуудыг төлөөлөхгүй үсгэжүүдийг төлөөлөх нэг үсгэж үсгэж байгаа гэсэн. За ингээд бүгдээрээ analyze multiple response гэх frequencies crossed ups байлаа. Түрүүн харахад идэхгүйсэн одоо идэвхтсэн байгаа. За ингээд бүтээд татсан Hz frequencies. За channel гэсэн ганц үсгэж байгаа энийг оруулаад окей. За ингээд гаралтын цанхан дээр за ийм хатамж явсан. За бидний мэднэ хүснэг ажиллая. За ингээд сулгаанд оролцсон нийт 36 хүмүүс нийт 47 сонголтыг хийсэн гэсэн үг. Нийт 47. За тэдгээр сонголтуудын 34.72.3% телевиз. За YouTube-ийг 19.1 За нөгөө хоёрын ахлах дөрөв ингээд 100% болж. За үүний дараа бүгдээрээ дахиад analyze multiplayer response cross tabs буюу харьцуулсан хүснэг хийж үзье. За row гэдэг нь бүгдээрээ хүйсээ. За clam гэдэг нөгөө шинэлээ доллар тавьсаж байна. За энэ бакод идэвчгүй байгаад энэ gender гэдгийг хязгаарыг нь хөрүүлж хэрэгтэй. Нин үү гэдэг нь хэдэв. Тэгэхээр хүйсийг бол 1. За хамгийн ихний хүйсд бол 2 гэсэн дугаар учраас 2. За ингээ continue. Окей. За ингээ бидний гэтгэлсэн олон сонголт төвсгшүүлэн гэтгэлсэн өвсгчийн харьцуулсан хүснэд гарч. Please YouTube, e-content, Facebook. За нийт ингээ 36 оролцсон гэдэг нь 100 гарсан. За энд бол сонголтууд юм. За эмэгтэй хүмүүсийн 27 3 2 хэвчлэн байлгасан гэсэн. За ингээд олон сонголтын асуултан дээр бүгдээрээ давтан болон хэвчлсэн үсэнт. View crosstabs гэсэн командыг хоёр зүйлийг хийж болдог байна. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.